армысыздар бокстер жанкерлер, сүлеймен Промоушен YouTube каналының көрермендері арнамызға қош келдіңіздер бүгінгі әңгіме боксшымыз айдос ербосынұлының денсаулығы жайында болмақ екінші орта салмақта өнер көрсететін спортшымыз WBA титулының иегері дэвид Морелмен болған соңғы жекпе жегінен кейін басына дереу ота жасалған еді бұл туралы біз алдыңғы хабарларда айтқан болатынбыз алайда кеше ақштағы біздің компания өкілінен жағымды жаңалық келіп жетті оның сөзінше айдос батырымыз жақын күндері қарқынды терапия бөлімінен қарапайым палатаға ауыстырылмақ себебі боксшының денсаулығы едәуір жақсарған айдос күннен күнге тәуір болып келеді есін жиып мамандардың сұрағына оңай жауап беретін жағдайға жеткен ал дәрігерлер мұндай ауыр отадан соң боксшының тез қарқынмен сауығып келе жатқандығы қуантарлық жағдай деп отыр алайда нақты болжам жасауға әлі ертерек айдос әлі де болса халаттылардың бақылауында болмақ тағы бір айта кететіні кеше айдос ербосынұлы 31 жасқа толды бір өкініштісі батырымыз жаңа жасын аурухана төсегінде қарсы алды дегенмен де жоғарыда айтқанымыздай денсаулығы біраз жақсарды бұл айдостың өз туған күніне жасаған ең үлкен сыйы болды спортшымыздың жаңа жасымен әлемнің түкпір түкпірінен қолдаушылары және барлық қазақ жұртшылығы құттықтауда дегенмен қазір ең бастысы боксшымыздың денсаулығы болып отыр сол себепті ел президенті қасым жомарт тоқаевтан бастап өнер адамдары спорт саңлақтары әлемдік жұлдыздар да қалыспай айдосқа шын жанашырлық танытып ортамызға оралуын тілеуде мұның өзі батырымызға күш жігер беретіні сөзсіз біз де ұжым атынан айдос ербосынұлын жаңа жасымен құттықтай отыра бүгінгі шығарылымымызды аяқтаймыз құрметті көрермендер біз сіздер үшін тың ақпараттар мен қызықты жаңалықтарды үнемі беріп отыруға тырысамыз сіздердің ой пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды сол себепті біздің арнамызға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз бұл біз үшін үлкен қолдау болмақ алдағы күндері біз сіздерге айдос туралы жаңалықтарды бірінші болып бөлісетін боламыз ендеше бізбен бірге болыңыздар